El curso de ecoactivismo que se imparte aquí en la plataforma global ofrece la posibilidad de que las juventudes vayan reconociendo de que las mujeres son las que alimentan el mundo. Mujeres organizadas, mujeres empoderadas. Del 100% de la producción agrícola en el mundo, solamente se reconoce el 15% como trabajo de femenino, pero todo lo que son los ingresos va destinado a las transnacionales y a la mujer no se le reconoce así su papel como guardiana, gestora y a la vez como productora de su La seguridad no solamente reside en el hecho de tener seguridad ciudadana, sino también en tener asegurados muchos accesos básicos a los cuales las mujeres, niñas, niños, juventudes y pueblos originarios y todas las formas de en la sociedad y la seguridad de que tienen acceso a ella. El tema de seguridad alimentaria es incompleto si no hay soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria está estableciendo grandes transnacionales. La soberanía alimentaria la establecen a través del campesinado. El 70% de las mujeres son las que llevan las economías familiares en Nicaragua. Yo creo que dentro sí la economía solidaria, pero también la economía feminista. Yo desde mis capacidades creo de que eh, apoyo o creo ciudades seguras eh, facilitando el proceso de empoderamiento para que esas juventudes puedan exigir políticas y leyes adecuadas que garanticen el goce pleno de la seguridad o de la ciudad segura. estos te enseñan? En primero, la parte de concientización, la parte de producción, te enseñan la parte de, cómo empezás a hacer tus abonos desde, desde cosas que encontrás en la misma comunidad. Eso te genera también este, economía, seguridad en tu economía. Ya no solo porque ya no gastas en agroquímico, en agrotóxicos, en otras cosas, sino que porque también lo que producís ya no lo tenés, ya, ya no necesitas irlo a comprar, ya lo tenés en tu casa. La agroecología o el ecoactivismo ofrece al, al mundo la posibilidad de la construcción de ciudades seguras bajo un enfoque de sustentabilidad y bajo un enfoque de sostenibilidad en el modelo productivo agrícola, en la gestión del agua, en el control de los recursos naturales o de los elementos naturales, en el acceso a comercio justo y en la distribución de los alimentos basados en derechos humanos. La construcción de ciudades seguras también incluye el hecho de que la agricultura sea sana, sabia y sagrada, y las mujeres también son parte intrínseca de eso.